All right, guys, it's all about Drishyam and South Indian movies. That we are remaking. Drishyam का ओरिजिनल सेकंड पार्ट मैं देख चुका हूँ थैंक्स एल्ला विषम मंगल किड़ी इलम और मैंने पहले कह दिया था कि मूवी सुपर हिट होगी क्योंकि जो इतना अच्छे से बनाई है सस्पेंस बताऊंगा चल नहीं अच्छा चलो सुन लो मेरा नाम विजय सलगांवकर है बोलो जुबा केसरी As always, in the Hindi remake of Drishyam 2, the best thing is, yes, Tabu. She did an amazing job. वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर करने की गलती की थी मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों You know, losing your child and those kind of expressions and emotions, she portrayed it so nicely. मेरा बेटा कहाँ है सबने बहुत अच्छा काम किया ये मूवी चलेगी आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है देख के कुछ याद आ गया लेकिन सोचने वाली बात यह है What? कि अगर साउथ इंडियन रीमेक्स होती ही नहीं तो बॉलीवुड का क्या होता आलो ले लो no no no no listen to me it's a big huge thing if you recall mister Ajay Devgan की लास्ट मूवी कौन सी थैंक गॉड या एकदम flop The movie is awesome. I don't know how much money they are going to make, but yeah, people will appreciate his acting skills. और ये मेरा confession है. Can you understand that? What? मैंने ओरिजिनल दृश्यम 2 देखी हुई है मुझे पता था कि सस्पेंस क्या है फिर भी मैं हिंदी देखने गया क्यों बहुत टाइम है because that was the love for the first Drishyam दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के दिन इनको भी याद कर रहे थे कि भाई कहां गए थे and let me tell you something Drishyam three is also coming मतलब जो original writer director Drishyam franchise के हैं उनके लिए तो मतलब है पैसा ही पैसा होगा तो मतलब ये मूवी तो हुई नहीं है लेकिन अगर साउथ इंडियन मूवीज नहीं होती ना तो कितने सुपरस्टार्स डूब जाते नहीं सच्ची हमारे भाई मतलब भाई एकदम डूबी गए थे वो तो वांटेड ने आके बचाया या there a remake of a south Indian movie एक बार तो मैंने कमिटमेंट उसके बाद तुम्हें खुद की भी नहीं सुनता तेरे नाम how can be forget that ये प्लीज कितना छोटा सा काम कर दो नहीं फिर भाई के बारे में मीम भी रिलीज हुए कि I will find you and make a remake of you मतलब भाई को भी साउथ इंडियन मूवीज नहीं बचा है बट नॉट ओनली भाई देर आर सो मेनी एक बंदा तो ऐसा जो 20 साल से काम कर रहा है लेकिन उसकी लाइफ की एक ब्लॉकबस्टर है वो भी साउथ इंडियन रीमेक है बताएंगे लेकिन right now we need to thank our sponsors okay Twitter fired around 7000 employees Meta approx 11000 and Amazon is also planning I mean to say that the job security is zero you know all these people are from non-tech or non-IT field. Okay. Only software developers and software engineers are safe. So it's so uncertain for non-IT professionals. So here where coding invaders come in. India's safest platform and it helps you to switch from non-IT professional to IT professional for high-paying jobs within 9 months as a software engineer. You know their current placement stats is 93%. They give job-oriented projects and also the assignments are designed by the industry experts like Amazon and Philips and all these people. Any person with non-IT background will be able to learn web and app development and can get good high-paying IT jobs. They help more than 20,000 people to secure their high-paying jobs with the help of their 300 plus hiring partners. So if you are interested, the link is in the description section. And if you use this coupon code SS20, you will get 20% of the fees discount and this is for first 150 people. Now let's continue with that superstar who got one and only blockbuster and that was the South Indian remake. Shahid Kapoor, Kabir Singh, one and only blockbuster, वो भी remake थी. So my point is that if there is no South Indian remake, what are people will do? पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के You know, we are so much talking about Hera Pheri. Yes, Hera Fairy was also a remake. No, no, seriously. Yeah, the movie name was Ramji Rao Speaking. दिनों की शक्ल मिलती है जुड़वाओ नहीं हम तीनों तुड़वा है and you know how much we troll him because Canada is my home Toronto is my home but उसका कोई फर्क नहीं पड़ता because Hera Pheri is home is our heart बहुत प्यार है इस मूवी से and we all love Raju but you know guys you will believe it और not but you can see the effects on the superstars क्यों पहले जिस टशन से आते थे ना अब वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है क्योंकि इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही है इतना बॉयकॉट शॉयकॉट हो रहा है ना तो उसका असर दिखता है कल ही की बात है मैं देख रहा था that Hera Pheri no Raju no Hera Pheri Look at him, how sad he is when he's announcing and talking about Hera Pheri. I, as much as hurt they are, I myself am hurt. But we can't imagine Hera Pheri without our Raju. Kartik Aaryan की किस्मत का कुछ नहीं कह सकते बुलंदी पे चल रही है भाई की किस्मत क्या पता मूवी चल जाए और हाँ फ्रेंचाइज बड़ी है तो पिक्चर देखने तो लोग जाएंगे ही जाएंगे ऐसा नहीं है कि no buddy will watch and if you talk about the history of remaking south Indian movies it's actually coming from mister Dilip Kumar सेरा remember this classic movie Ram और श्याम तुम जानती हो राम मेरा जुड़वा भाई है ये भी साउथ इंडियन मूवी की रीमेक थी and you know how Bollywood making so much पैसा ही पैसा होगा थ्रू रीमेक्स बिकॉज जो ओरिजिनल मूवी होती है उसका बजट बहुत कम होता है बॉलीवुड उसको उठाता है रीमेक बनाता है और कितना कमाता है copy cat copy cat copy cat copy cat कोई एग्जाम में इतनी कॉपी नहीं करता जितना तुम तो लोग बिजनेस में करते हो I mean check out these figures ये कबीर सिंह की ओरिजिनल है इसने ओरिजिनल ने इतना कमाया लेकिन इसकी रीमेक ने इतना रेड्डी रीमेक ने इतना ओरिजिनल ने इतना गजनी रीमेक ने इतना और ओरिजिनल ने इतना तेरे नाम रीमेक ने इतना ओरिजिनल ने इतना मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मोदी जी कि क्या होता अगर रीमेक नहीं होता तो लवणेन भोज्यम But, but, but, let me tell you something honestly. It's not like that always Hindi cinema is making remakes of South Indian cinema. South Indian cinema ne bhi Hindi cinema se bahut उठाया है मुन्ना भाई एमबीबीएस जब we met as you can see dog three idiot Delhi belly Bawarchi ये सब चलता रहता है गिव एंड टेक अच्छी बात है पर एक चीज जिसकी वजह से साउथ इंडियन सिनेमा हमेशा आगे रहेगा एंड दैट इज कि उनके बड़े बड़े सुपरस्टार्स एक साथ खड़े होके ये नहीं बोलते विमल बोलो जुबा केसरी don't forget to subscribe channel शायद वीडियो तो करना